感人小裴西西 L 最近呢，韩国很流行吃辣的东西。以前呢，一想到辣的东西呢，大家都会想到这一款辣鸡炒面。但其实呢，最近韩国更有人气的产品呢是这些东西。你有吃过吗？西西？저는이거밖에안먹어봤는데친구들이먹는걸많이봤어요那我们今天就来尝一下吧，尝一下吧。我们先尝一下最有名的辣鸡炒面。 然后再尝其他的和它比较一下哟，因为它是炒面嘛，所以要先把面煮熟了、泡熟了，然后再放这些料。滤水的时候水。 留的更多一些的话呢，会少辣一些。像我这种就是一点水分都没有，就超级辣。你是单单的不愿意？哈哈哈。不辣。不辣。哈哈哈哈哈。不辣。不辣。我刚才哈不辣。了，很辣。只不过来的晚一些而已。 너 공항 음료수 위험함 오늘은 이렇게 나왔어 덕산 이렇게 하고 죽어보네요 이거 죽어보네 칠할 거 엄청

我已经没有汤了，用它的吧。这个汤吧。아 아, 너무 매운데? 이게 이게 이게 늦게 와요. 먹어봐요. 맛있어요. 덜 맵고? 응. 별로 맵진 않아요. 별로 맵진 않고. 예. 그냥음달달한맛이랑매운맛이랑살짝섞여있는데엄청맵진않我觉得还是吃现炒的炒饭比较好吃，但是没有吃过这个汤汁的人呢，觉得应该又辣又甜，然后还有一些腻腻的。嗯，它是金枪鱼三角包饭嘛，所以里面有金枪鱼的味道，嗯，挺好吃的。没有那个直接吃垃圾炒，垃圾炒面那么辣辣。 拉特别拉拉拉特别多，拉嗯，一般大学生呢，他们，哎，才十几岁嘛，他的那胃口比较大，一般吃一个面的话呢不够的量，所以多放多放一个三角包饭呢，既吃饱，然后还能吃的很满足，所以一般在便利店吃的时候呢，他们会弄一下，烤箱。 微波炉，然后打热一下会更好，更好吃一些。三，最近呢，在韩国最有人气的就是这个伟大的这个系列了，所以我们现在要尝试一下这个拉面和炒年糕的辣炒的这个。 我们现在就去微波炉那里打一下，打一下，三分三十秒。哈哈哈哈我是放了芝士的，它这个是没有放的，很普通的。抹粉干，我就我来抹粉干。 感觉你 매워? 매워? 我吃的是吃了没有？年糕好像他打了四分钟这个年糕有点变太软了不是很筋道 어때요? 맛있어요? 날씨? 음 떡볶이 맛인데 엄청 맵진 않아요. 엄청 맵진 않네요. 我觉得不放芝士更好吃，这个更好吃一些。 所以说还是跟着呃按照他们的三分三十秒打微波炉，然后呢，把呃它的调料呢放在最上面，而不是它上面讲的那个面下面放在最上面，然后打三啊。这个一点都不辣，嗯， <laughs> <laughs> 一点都不辣，不辣。 맵다고는 안 했나봐요. 이거 안 매워? 네. 네. 하나도 안 매워요.